i o a a a a a i a a antumin dang a a a e o a a a a a mukakang a a a i i o a a a a a mukang